LibreOffice Base પરના આ મૌખિક ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું કેવી રીતે સબફોર્મ એટલે કે પેટા ફોર્મ બનાવવું આ માટે ચાલો આપણું સુપરિચિત લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝના ઉદાહરણ સાથે આગળ વધીએ અને આપણે નીચેના આપેલ કેસને ધ્યાનમાં લેશું કેવી રીતે આપણે લાઇબ્રેરીના તમામ સભ્યોને યાદીમાં દર્શાવી શકીએ છીએ અને દરેક સભ્ય માટે આપણે ફક્ત એક જ પુસ્તકો કેવી રીતે જોઈ શકીએ જે સભ્ય દ્વારા હજી સુધી પાછી અપાયેલ નથી એક માર્ગ એ છે કે લાઇબ્રેરીના તમામ સભ્યોને યાદીમાં દર્શાવતું એક ફોર્મ બનાવવું અને પછી તેના નીચે એક સબફોર્મ બનાવવું એ પુસ્તકોની યાદી દર્શાવવા માટે જે સભ્ય દ્વારા હજુ સુધી પાછી અપાયેલ નથી એકવાર આપણે આ ફોર્મ ડિઝાઇન કરી લઈશું તો આપણે ફોર્મ સુધારવા માટે સમર્થ થઈ જશું ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે સભ્ય પુસ્તક પાછી આપે છે તો આ માહિતીને આપણે સુધારિત કરી શકીએ છીએ અને જે ફોર્મ આપણે ડિઝાઇન કરશું તેનો સ્ક્રીનશોટ નમૂના રૂપે અહીં છે નોંધ લો કે નીચે તળિયે સબફોર્મ પણ બતાવે છે ચાલો આપણું લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ ખોલીએ પાછલા ટ્યુટોરિયલમાં આપણે history of book issue to members query બનાવી હતી હવે આપણે આ ક્વેરી અને મેમ્બર્સ ટેબલનો ઉપયોગ આપણું નવું ફોર્મ બનાવવા માટે આધાર તરીકે કરીશું ચાલો આપણે પહેલા ક્વેરી નામ ઉપર જમણું માઉસ બટન ક્લિક કરીને આ ક્વેરીને કોપી કરીએ અને પછી ચાલો પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરીએ ક્વેરી નામ માટે પોપઅપ વિન્ડોમાં ચાલો એક નવું નામ ટાઈપ કરીએ બુક્સ નોટ રિટર્ન ચાલો આપણે books not return query edit મોડમાં ખોલીએ ક્વેરી ડિઝાઇન વિન્ડોમાં ચાલો ફક્ત એક જ પુસ્તકો બતાવવા માટે એક ક્રાઇટેરિયન ઉમેરીએ જે ચેક્ડ ઇન થયેલ નથી આ માટે ચાલો ચેક ઇન હેઠળ ક્રાઇટેરિયનના કોલમમાં ઇક્વલ ઝીરો ટાઈપ કરીએ અને એન્ટર દબાવીએ હવે ચાલો ક્વેરીને સંગ્રહિત કરીએ વિન્ડો બંધ કરીએ મુખ્ય બેઝ વિન્ડોમાં ચાલો ડાબી પેનલ પર આવેલા ફોર્મ આઇકોન પર ક્લિક કરીએ અને પછી use wizard to create forms વિકલ્પ ઉપર ક્લિક કરીએ હવે આપણે પરિચિત ફોર્મ વિઝાર્ડ જોઈએ છીએ ચાલો આપણું ફોર્મ બનાવવા માટે ડાબી બાજુ આવેલા આઠ પગલાંનું અનુસરણ કરીએ પગલું 1 ફિલ્ડ સિલેક્શનમાં ચાલો આપણે ટેબલ મેમ્બર્સ પસંદ કરીએ ત્યારબાદ ચાલો તમામ ફિલ્ડોને જમણી બાજુએ ખસેડીએ અને ચાલો નેક્સ્ટ બટન દબાવીએ આપણે પગલું 2 સેટઅપ એ સબફોર્મ માં છીએ તો અહીં ચાલો add subform check box tick કરીએ અને subform based on manual selection of fields વિકલ્પ ઉપર ક્લિક કરીએ ચાલો પગલું 3 એડ સબફોર્મ ફિલ્ડ પર જઈએ અહીં આપણે આપણી નવી ક્વેરીને બોલાવીશું જે આપણે થોડીક મિનિટો પહેલા ડિઝાઇન કરી હતી તો ચાલો tables or queries drop down query books not return પસંદ કરીએ અને સ્ક્રીન ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે આપણે પસંદિત ફિલ્ડોને ઉપલબ્ધ યાદીમાંથી જમણી બાજુએ લઈ જશું નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરો પગલું ચાર ગેટ જોઇન્ડ ફિલ્ડ્સ અહીં ઉપરના બે ડ્રોપડાઉનમાંથી આપણે મેમ્બર આઈડી ફિલ્ડ પસંદ કરશું કારણ કે આ જ માત્ર સંબંધિત ફિલ્ડ છે અને નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશું પગલું 5 અરેન્જ કંટ્રોલ્સ અહીં આપણે ત્રીજું વિકલ્પ પસંદ કરશું ડેટા શીટ ફોર્મ અને સબફોર્મ બંને માટે અને નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરશું પગલું 6 સેટ ડેટા એન્ટ્રી અહીં આપણે આ વિકલ્પોને આ પ્રમાણે રાખીશું અને નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું પગલું 7 એપ્લાય સ્ટાઇલ્સ ચાલો ભૂખરા રંગને ફોર્મમાં પૃષ્ઠ ભાગ તરીકે પસંદ કરીએ અને છેલ્લા પગલા પર જઈએ પગલું 8 સેટ નામે અહીં ચાલો આપણા ફોર્મને વર્ણનાત્મક નામ આપીએ members who need to return books અને ચાલો મોડિફાય ફોર્મ વિકલ્પ ઉપર ક્લિક કરીએ કારણ કે આપણે બીજા કેટલાક ફેરફારો કરવા જઈ રહ્યા છીએ હવે ચાલો ફિનિશ બટન ઉપર ક્લિક કરીએ ફોર્મ ડિઝાઇન વિન્ડોમાં નોંધ લો કે અહીં બે ટેબ્યુલર ડેટા શીટ વિસ્તારો છે જે ઉપર આવેલ છે તેને ફોર્મ કહેવાય છે અને જે નીચે આવેલ છે તેને સબફોર્મ કહેવાય છે હવે ચાલો આપણે ફોર્મની ઉપર એક લેબલ ઉમેરીએ આપણે ટોચ પર આવેલા ફોર્મ કંટ્રોલ ટૂલબારમાં લેબલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરશું અને તેને ફોર્મ ઉપર દોરીશું લેબલ પર બે વાર ક્લિક કરવાથી તેની પ્રોપર્ટીઝ ખુલશે અહીં આપણે લેબલ સામે members of the library type કરીશું અને ફોન્ટ શૈલીને એરિયલ બોલ્ડ અને માપ 12 માં બદલીશું એ જ રીતે સ્ક્રીન પર બતાવ્યા પ્રમાણે ચાલો સબફોર્મ ઉપર બીજું લેબલ ઉમેરીએ અને તેને કહીશું list of books to be return by the member પછી સ્ક્રીન પર બતાવ્યા પ્રમાણે ચાલો ફોર્મની લંબાઈને ઓછી કરીએ અને ત્યારબાદ ચાલો ફોર્મમાં નેમ ફિલ્ડની લંબાઈ વધારીએ એ જ રીતે ચાલો સબફોર્મમાં બુક ટાઇટલ ફિલ્ડને લાંબુ કરીએ ચાલો અહીં ફોન્ટને એરિયલ બોલ્ડ અને માપ 8 કરીએ અને ફોર્મ માટે પૃષ્ઠભાગ રંગ સફેદ બદલીએ અને સબફોર્મ માટે બ્લુ 8 પછી ચાલો મેમ્બર આઈડી કોલમ પર જમણું માઉસ બટન ક્લિક કરીએ અને હાઇડ કોલમ વિકલ્પ પસંદ કરીએ અને તેને છુપાવી દઈએ સારું આપણે આ કરી ચૂક્યા છીએ તો ચાલો આપણું ફોર્મ ડિઝાઇન સંગ્રહિત કરીએ અને તેને ચકાસીએ મુખ્ય બેઝ વિન્ડોમાં ચાલો આપણે members who need to return books ફોર્મને તેના પર બે વાર ક્લિક કરીને ખોલીએ આ છે ફોર્મ ચાલો સભ્ય દરમિયાન ઉપર અથવા નીચે એરોવાળા બટનના ઉપયોગ દ્વારા બ્રાઉઝ કરીએ અથવા ફક્ત વિવિધ સભ્યના નામ ઉપર ક્લિક કરીએ નોંધ લો કે નીચે આવેલ સબફોર્મ રિફ્રેશ થાય છે અને જે પુસ્તકો પાછી આપવાની છે તે પ્રદર્શિત કરે છે સબફોર્મમાં ચાલો કોઈ પણ એક રેકોર્ડ પસંદ કરીએ અને ચાલો એક્ચ્યુઅલ રિટર્ન ડેટ ફિલ્ડમાં 12/7/11 ટાઈપ કરીએ અને ચેક્ડ ઇન ફિલ્ડ ટીક કરીએ અને એન્ટર દબાવો ચાલો હવે નીચે આવેલ ફોર્મ નેવિગેશન ટૂલબારના રિફ્રેશ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરીને આપણે ફોર્મને રિફ્રેશ કરીએ નોંધ લો કે રેકોર્ડ જેમાં આપણે હમણાં જ ફેરફાર કર્યો હતો તે હવે અહીં યાદી થયેલ નથી જેનો અર્થ એ છે કે પુસ્તક પાછી અપાયેલ છે અથવા ચેક ઇન થઈ છે તો આ છે આપણું ફોર્મ એક સબફોર્મ સાથે અહીં LibreOffice બેઝમાં સબફોર્મ બનાવવાનું શીખડાવતા આ મૌખિક ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે સારાંશ માટે આપણે શીખ્યા કેવી રીતે સબફોર્મ એટલે કે પેટા ફોર્મ બનાવવું સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ યોજના ટોક ટુ અ ટીચર યોજનાનો ભાગ છે જે આઈસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ યોજના સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ ડોટ ઓઆરજી દ્વારા સંકલન થાય છે આ વિશે વધુ માહિતી spoken spoken tutorial httpspoken e tutorialorgNMEICT Intro link ઉપર ઉપલબ્ધ છે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર કરનાર હું ભરત સોલંકી અને રેકોર્ડીંગ કરનાર હું જ્યોતી સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદ્દલ આભાર